Ya mas Pesanan saya mas Iya Kita nungguin dari tadi mas Sesuai aplikasi ya pak ya Siap mas Terima kasih ya mas ya Terima kasih pak Udah gope tadi ya Ya Terima kasih pak Ya mas sama-sama